天公司。 czemu? E, co robicie? Co? On nie żyje? Kto go zabił? Kto? Twój stary. No twój stary. Twój stary. Twój dzielny frajerze. Harry Potter. Harry Potter. Ujej. Latam. On różko twoje zaczarował, twojego starego. Nie mam starego. Różka starego. E, co ja? Leć tam, leć tam. Ha! Nawet nie wiedziałem, głupi. Ja się wymacam. Zurek, zurek. No co wy Aha, to przynajmniej tyle, że wygraliście. Ale wiecie co? zadania, a mnie tego duchu przynajmniej. To tam jęczy. Budzi się tam. Piuta tak, tak Ale prosimy tak nie mówić, bo, bo my palimy. Pana. My jaramy. Leta A jaramy. twojego starego? Twojego własnego, swojego starego. Menelu. Odbić stary ci pocałował w dupę. Ej, cicho, cicho. Stary, ty mi chyba pocałował. Tatuj, Wiktor. Tatuj, Wiktor. Dobra, dobra, dobra. Dzięki. Ja jestem Falconem. Jestem sam. Sam jestem. Ty skurwy. Oye, ¿cómo has utilizado? más años. Dobra! Przynajmniej ja na wakcję skończyłem. Ja już miałam takiego stresa, że nie skończę. Ha! Look no at some of the observations. Seven to go to addition, addition, addition. Kurde, łatwo Ej, ale chujek, ty, ty na serio już się e, zapominasz. Proszę, bądź, bądź taki kulturalny. Tutaj. Znaczy wywalę. Wypierdalaj, kuźwa. No ty startuj, chuje. Nie, nie startuj. Chujek. Startuj, chujek. Startuj, chujek. O. Startuj, chujek. O, ja, i limon. o, ja bym powiedział na czacie. O, ja. ale to jest tam na czacie. Pracujcie. O, ale to było Startujcie. mocne na czacie, co on napisał. No. Kurwa S. No. 现在空调心在哪儿？